कामतिर केटा अब कामतिर कामतिर कामतिर ये लगाना चाहिए ये लगाना चाहिए ठिकै न उता माथि चाहिँ गरम पानी भन्ने ठाउँमा चाहिँ बाटोको बिचको काम चलिरहेको छ अनि can go there and shoot some shorts अनि गाडीमै आएको बेला सबैजनाले भनेर भिडियो बनाउने भनेर टाइपको आएको thing I like about Creta होइन यसको पावर डेलिभरी यति राम्रो छ होइन टु र थ्री गियरमा पनि यस्तो उकालोमा you cannot even imagine and compare it to the Suzuki Brezza टाइपको के किनकि सुजुकी ब्रेजाले पनि यति राम्रो पर्फर्मेन्स दिँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई जहाँ क्रेटा द सेल्टोसले दिन्छ they are like another level thank you यस्तो बेला चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ होइन ब्लाइन्ड ओभरटेक नगरिदिउँ होला उसले चाहिँ मलाई साइड दिएको थियो टर्निङ पनि धेरै माथि नै थियो भएर मैले ओभरटेक गरेँ नत्र यस्तो ओभरटेक चाहिँ नदिउँ होला होइन so we reach our destination होइन काम चाहिँ यहीँ हुँदैछ पिसको अनि यहीँ आउने बेलासम्म एउटा कार राइडको पिबी बनाऊँ भनेर हो त्यस्तो खासै केही होइन म पार्क माई कार अनि गेट सम सुट्स सो उतापट्टि चाहिँ काम हुँदैछ होइन म चाहिँ गाडी पार्क गरेर यतातिर आएको उतातिर चाहिँ काम हुँदैछ अनि धेरै साउन्डहरू उता भएर म यता हिँड्दै हिँड्दै आएको होइन सनलाइट पनि ठ्याक्कै फेसमा परिरहेको छ लाइटिङ पनि एकदम राम्रो छ होइन अनि अलिकति फेसमा ग्लो आउँछ भनेर यता आएको अनि द थिङ इज यहाँ चाहिँ काम भइरहेको छ होइन अनि मैले तपाईँहरूलाई के भइरहेको भनेर एउटा आइडिया दिन मात्र ब्लग बनाएको अनि धेरैजनाले गाडीको पिओबी चाहियो गाडीको पिओबी चाहियो अलिकति लङ्गर भिडियो चाहियो क्रेटामा भन्नुभएको थियो सो आई रेकर्ड भिडियो होइन यो प्लान गरेर बनाएको भिडियो होइन यत्तिकै जोस र जाँगर चलेर कमेन्ट सेक्सन पढेर जोस र जाँगर आयो होइन अहिले ल भिडियो बनाउनु न त सबैजनाले भनिरहनु भएको छ अनि we haven't gone on ride for a long time अनि अझै यो पोसिबल हुन सक्दैन होला एकादशीसम्म एकादशीको दिन नत्र एकादशी पछि राइड जान सकिन्छ त्यो बेलासम्म किन वेट गर्ने भनेर आज भिडियो बनाएको होइन हल्का फुल्का भ्लग टाइपको अनि के इम्प्रुभ गर्नुपर्छ के के गर्नुपर्छ त्यो कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला होइन के के गर्नु छ कस्तो कस्तो भिडियोहरू हेर्नु छ के के गर्दा कुन के इम्प्रुभ हुन्छ सबै कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला होइन नयाँ हुन्छ भने अभियसली लाइक एन्ड सब्सक्राइब होइन पुरानो <laughs> मान्छेले नै लाइक त हान्नु पऱ्यो होइन सेयर पनि हान्नु पऱ्यो सो आम गर्न स्विच टु सिनेमेटिक्स होइन अब यहाँ काम भएको सानोसम्म चाहिँ ड्रोन फुटेजहरू सिनेमेटिक हान्दै बस्छु म अब त्यस्तो काम त खासै केही छैन हेर्ने मात्र हो सो सी वान सिनेमेटिक्स है यति भन्दै चाहिँ आजको भिडियो म यही गर्न चाहन्छु होइन अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने अभियसली सब्सक्राइब गर्नु होला भिडियो सेयर गर्नु होला सबैजनाले लाइक गर्नु होला भिडियो होइन लाइक त गर्नै पर्ने हुन्छ लाइक गर्नै पर्ने हुन्छ है गाइज अनि त्यसपछि यति भन्दै चाहिँ आजको भिडियो म यहीँ इन गर्न चाहन्छु सिउ गाइज उता another blog another cinematic another documentary खै के हुन्छ नेक्स्ट भिडियो होइन so thanks for watching till the end thanks for watching commando blogs this is a boy commando bye